persiapan lomba makan kerupuk anak-anak oh, dalam rangka Lauting kemerdekaan RI. Ayo foto sih, foto sih. Oh, iya, mari Awas, awas, ayo. Siap. Siap, oke ah. ya. Mundur, mundur. Hei, mundur. Mundur tiga langkah. 네, 저랑 저랑 저랑 keringut? Enggak. Udah. hitung hitung hitung eh, hitung hitung hitung hitung hitung Ade, Ade. Ayo, ayo, Kurang satu menit. all in pinggir, teko pinggir ya. Sendalen, sendalen, sendalen. Wah, tak kena ya. Sendalen enggak? Sendal, sendal, sendal. Oh. kasiro lu situ ayo ayo ayo dua di samping, kamu, oke kabel ngapain yeah, yeah. Kuwi keren. Iya. Eh, eh, eh, persiapan. Ayo dek, ayo dek, ke timur dek, ngadep ke timur. Hei, ngadep ke timur, sini. Nah. Ayo, dua. Enggak boleh pakai tangan. vamos, vamos. boa.